We hebben een positief het idee en wij willen daar met zoveel mogelijk mensen aan samenwerken. En dat is al, om te beginnen proberen wij aan een aantal gemeenten onderling eh, daar eh, stappen in te zetten. Eh,